Wie hebt hem harder nodig, jij? Kappers en welkom bij een nieuwe Rainbow Six video. Mijn naam is Julian, ik zit hier samen met... ZVB. Ja, en in coronatijd kun ik natuurlijk niks anders opnemen dan games, dus dat doen we maar hè. Mhm. Dus, vandaag hebben we de bom in de bank. Een pak ik smoke ciao, bella, ciao, bella. ciao, ciao, ciao, esaminare. Shot, crucio! Easy. Eh, Jager? Bomb location uh, plan accordingly. Uh, hebben we Ten seconds. So that wall! Five seconds and counting. Bomb located by Op 4. Fully mag! Shield ready! ATS up and running. Ready. wire. Located target. Four people on the this side. Um. Spam. Ik kan hier niet weg. weggekomen. Hier, hier. Als je hier komt wel. Nou, omdraaien, jongen. Ja, schiet hem maar gewoon. Wie hebt hem harder nodig, jij? Oh, je hebt mij gegeven. You Deputies in position! Leading Waar zit die bokkenbol? Ik maar mij bijna dood. Ik ben Martina P. Ja, ik kan niks meer. Nee, nou, weet ik. I know. Op is op. Ik verwacht hij gewoon bij de ramen weer gaat zitten zo meteen, hè? Daar. Toch niet. Ze hebben elkaar getreed. Good round, guys. lekker, zo'n koude geil, goudgele. Mm -hmm. Ken je ze? Ik ga ook. Ik ga ook. Een mute, een Jager en... Spannend! Een bandit, een capcan. Je ziet net op tijd geëindigd. Nee, ja, jammer. Mhm. Dat is echt weer zo'n ik-actie. Protect the bombs. around. Initiate jammer. Take your armor. Op 4 has located a bomb. Be ready for assault. Down to 10 seconds. Laten we niet weer op dezelfde positie blijven zitten. Meteen wegduiken. We weten dat ze weer op dezelfde plek zijn. is located a bomb. Get ready to engage. Don't have it deployed. Stay clear of blast zone. Doorway barricaded! Ongeveer Op 4, last stop standing. That one was over here. Easy club. voor op social media and join de Escape Squad. Komen we met z'n allen binnen, hè? Ja, goed zo. hij is left, hij gaat er meteen vandoor ook. Basement. Waar zit die basement ook alweer? Oh nee, over hier. Drone has located a bomb. Insertion in 10 seconds. 5 seconds to go. Zo? You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Oh, confused. wil mijn bommen alleen plaatsen. Mag dat niet, Virgil? Vond je dit nou een leuke video? Dan eh, doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. Laat een leuke reactie achter. Vergeet ons niet te volgen op social media. En join de... En dan hebben we nog maar één ding te zeggen. Dat is... Later. Later.